かけ心地あちょっとちょっとちょっと朝ごはんを食べに来ましたすっかり紅葉です綺麗ですねじゃんじゃん問題ですあの山は何でしょうかずんずんずんずんずん正解は浅間山でした最初のオープニングトークからはい なんとこの綺麗な紅葉のあるゴルフ場は太平洋クラブ軽井沢ですなんか変なちょっともう一回でしょもう一回はい今日は太平洋クラブ軽井沢にやってきました10月29日ですが28日かなもうすっかり緑が紅葉になっています一足早く 皆さんより紅葉を堪能したいと思いますお願いします三枝心です今回太平洋クラブ軽井沢は初の試みになりますがアフレコをやりたいと思いますどうなるかわからないんですけれどもまあ良かったか悪かったかは後でコメントいただけたら嬉しいですよろしくお願いしますスタートは10番ホールです まっすぐ右からドローかなはいセカンドショットはちょっとライが悪いですね。まあ、左足下がりになってる時は こうなるべくロフトのあるクラブで打つようにしています。右足寄りに置くとボールが浮きやすいですね。フォローですけど結果オーライかな。 今回のグリーンは12フィートあるんでめちゃくちゃ速いですね今のバンカーは完全ミスショットですペロ少し強かったんですかね 、返しはしっかり入りました。11番ショートホールですこの日は風が実はめちゃくちゃ強かったんですね曲げてたので大きめのクラブで打ちました その選択は正しいと思います。ちょっと蹴られちゃいましたねうんナイスイン 12番ホールパー4ですおー確かに打ち出しはちょっと気が気になりますねおこれは大丈夫じゃないですかしっかり体が回ったので左には引っ掛けてないようです おフェアウェイセンターですヤード飛びますね標高がなんと1200あるらしいんでおお打ちますちょっと短く持ってまあ普段ピッチングでは105ヤードぐらい打つので少し短めにクラブを持ちますおお乗りました バリチャンス飲みきれないと思うまっすぐ強気でいくつもりですねこれは結構強いあーちょっとちょっとちょっとちょっと打ちすぎではないでしょうか <laughs> 気合入りすぎちゃった気合入りすぎちゃったまあでもパターはね強くないと入らないので解消しっかり入れていきましょう よっしゃーナイスパーナイスパーガッツポーズしてます